перед тем, как начнем, да не, пускай стоит, значит, перед тем, как начнем, значит, э, несколько информации. Значит, с 12 у нас начинается э, основной период, и э, на сегодняшний день по Госдуме у нас отвратительное удостоверение было выдано 5 штук, это 4 голоса и 1 И по ЗАГСу 6 Иванов Андрей Михайлович, член э, комиссии областной нашей совещательным голосом Кутуразова, правильно? Да. Э, газета «Коммерсант» Марина Котикевич, добрый день. И у нас э, Дмитрий Владимирович Наумов, наблюдатель Санкт-Петербурга. Добрый день, Сухоление. Так, ну и работники аппарата традиционные, потому что без этого у нас... Коллеги, у всех повестка была, проект повестка был направлен. рассмотреть на зарубежном доставки в территориальную избирательную участковую избирательную комиссию избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах э, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Беседки, одномандатный избирательный округ. Ну, такое же постановление, потому что ЦИК России заключил соглашение со специалистами, как воспользовались этой услугой, поэтому предлагается осуществить доставку бюллетеней Номер три. Об утверждении графика распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно региональным государственным организациям, осуществляющим теле- или радиовещание, э, зарегистрированным кандидатом на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации с 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Мисевский одномандатный избирательный округ. Жулина Ольга Николаевна, мы вчера провели жеребьевку в нашем здании. Гуманитарной комиссии вашему вниманию представлен проект постановления о утверждении графика распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно нашими средствами массовой информации региональными государственными. 8 числа в ТИКах состоялись уже все не прошли, протоколы есть. На основании этих протоколов и по итогам нашей тоже жеребьевки вчера а, составлен вот такой вот график. А, э, здесь в графике присутствует и Э, совместное агитационное мероприятие и размещение агитационных материалов, то есть роликов. Просим э, утвердить э, график и, соответственно, опубликовать вместе на сайте. Коллеги, вопрос. нет, предоставлено голосование. Кто за? Против? Задержался? Единогласно. Вопрос номер 4. О подтверждении протокола жеребьев по распределению э, между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов региональных периодических печатных изданий на дополнительных выборах вам жеребец по вчерашней ночи. То есть там все уже ну, зафиксировано. Ну, За всех. Что? Сейчас жеребьем. Да, они все сами. Они, да, сегодня, э, сегодня по-моему, вести проводят, да, тоже жеребьем? Ну, Оплатные площади по закону, они проводят сами, соответственно, с уведомлением э, кандидатов всех и получением заявок, на основании заявок. Вопрос. Я ставлю на голосование. Кто за, кто против, удержался, единороссно. Вопрос номер э, Об избирательных участках на информационных стендах, которых размещается материалы, выполненные крупным шрифтом для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации – седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Моисеевский одномандатный избирательный округ. Э, Марина Геннадьевна, пожалуйста. Женщина избирательной комиссии э, в исполнении требований части 7 прим. статьи 61 Федерального закона об основных гарантиях и пункта 10 статьи 78 Федерального закона об Государственной думы э, предлагается определить 292 избирательных участка, на информационных стендах которых должны будут размещаться Э, ну, все документы выполнены крупным шрифтом. Это для того, чтобы было нашим избирателям <clears throat> со слабым зрением легче э, определиться с кандидатами и вообще изложить информацию. Здесь все избиратели? А, да, все 292 избирательных участка, которые участвуют на выборах депутатов В том числе время. Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, десятки одномандатный избирательный округа. Э, Марина Геннадьевна, пожалуйста. Также в исполнении федерального закона об а основном гарантии депутатов а? Государственной Думы а, предлагается утвердить проект постановления о подготовлении 291 штук э, специальных трафаретов с прорезями без, э, без февраля, просто с прорезями. Также в помощь Перечислять участки? Да. Но они у нас дело в том, что они здесь у нас разбивку получают избирательные участки. Допустим, Гатчина у нас там есть часть Гатчины, и, ну, которая принимает Сразу возникает вопрос, значит, есть какие-то избирательные номера избирательных участков, на котором нет Кстати, вы имеете в виду муниципальные районы? Наверное, вот по части дачи, это семейные, которые участвуют ну, так? Да. Ну, сделать так же, как у нас в этом самом, в, э, приглашении. Да. Можно. Ну, вот так вот, у меня сразу возникает вопрос. Вдруг есть они выбирают участок, на котором проповеда нет. Значит, вот здесь себе и численно, за исключением него. Почему я тут Хорошо. Я думаю, что э, с учетом, нет, я с учетом, я соглашусь, с учетом э, лекции ну, и с учетом замечаний, полагаю, наверное, правильно. Это техническая корректировка, но она решит потом. Не будут глупых вопросов. Или глупых решений. средств видеорегистрации процесса голосования в помещении для голосования избирательных участков при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 9 «Единый день голосования» 10 сентября 2017 года. Зинченко Андрей Витальевич, пожалуйста. Уважаемые члены избирательной комиссии, на Кировском одномандатном избирательном округе будет проводиться видеонаблюдение на всех 35 избирательных участках округа Э, в режиме видеорегистрации. В соответствии с постановлением ЦИК, которое было принято в августе прошлого года, нам необходимо определить, во-первых, перечень утвердить избирательных участков, это у нас первое предложение, и утвердить инструкцию по применению средств видеонаблюдения. Значит, в инструкции мы учли э, все рекомендации, которые были до этого установлены постановлением ЦИК о э, объектах видеонаблюдения, о зонах контроля, Э, ну и о э, порядке хранения и предоставления видео, видеозаписей. Э, значит, вопрос инструкция проговорена с предполагаемым исполнителем по Ростелеком. Он полностью со всеми этими условиями согласен. Значит, предоставление записи будут храниться у нас в течение трех месяцев после эм, официального опубликования результатов это соответствует э, статье 3, э, пункта 3 статьи 78 закона об основных гарантиях избирательных прав. Э, время обжалования, срок на обжалование. Это, так, это таким образом рекомендуется. Вопросы коллеги? Ну, вы знаете, Тогда ставлю на голосование. Кто за? Кто против? А вы против? Нет. Воздержался. Тогда единогласно. Так, о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий в итогах голосования с машиночитаемым ходом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий э, об итогах голосования государственной автоматизированной системы Российской Федерации выборы с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов в единый день голосования. Э, ну, по сути, если проще, о применении QR-кодов на территории Ленинградской области в день выборов. Э, уважаемые члены избирательной комиссии, 19 э, июля этого года постановлением ЦИК определено, что на, в нашем э, Тенгисетском одномандатном избирательном округе будет применяться эта технология QR-кодирования. Нам предписано определить перечень участков. Э, мы данным постановлением определяем перечень участков, полный перечень, все 360 участков. Проект постановления здесь ввиду большого объема, он разложен вот э, дополнительно на столе находится, э, потому что тут э, весь перечень избирательных участков. Значит, проектом постановления также определены основные моменты, касающиеся применения QR-кодирования. Это значит, определение, указания о назначении операторов специального программного обеспечения, их обучение – Э, и о проведении трени... порядка проведения тренировок и формирования шаблона протокола. Все эти моменты отражены в постановлении. 360. А так, а там дальше, дальше. еще. А дальше. А вот это все, при... это все дальше, дальше, дальше. По видам выборов. По видам выборов ну, распределено. Если ну, все вместе сложить, то будет 360. Если вы помните, мы начинали с 260 которые были подтверждены в, в, в апреле-мае. Да? Сегодня у нас э, гарантия органов местного самоуправления, что они все предоставят. Но фактическая техническая подготовленность обеспечена только пока на 355 участков. Э, но там работают, время у нас есть, обучение идет планово, э, зачеты принимают. У нас ну, раз почти все уже техническая да. проблема возникла у нас э, э, с Тоснинским районом, который э, решил на более поздний срок вдруг перевести обучение операторов, но в связи с тем, что у несколько участковых комиссий, но э, мы коллегам, скажем так, просили их все-таки там, где комиссии не формируются, где остаются делать, чтобы они уже обучались а уже те комиссии, которые будут сформированы, сформированы после 16, да, по после 16 э, августа, вот, эти комиссии должны до 28 числа завершить обучение оставшихся. Там не так много, и по отзывам э, с места, я вот, знаю, там, сейчас присутствуют наши коллеги, например, с того же Кировского района, да, э, нет никаких проблем, правильно? А? ну, по, по обучению, по аркадам. Все понятно. Э, информацию вам, по-моему, дали достаточно, да? Тем более вы сами обучались здесь, и как бы все достаточно понятно. Хорошо, спасибо. Вопросы к докладчику есть? Если вопросов нет, спасибо. Тогда ставлю на голосование. Кто за? <laughs> Теперь я не успел. Кто, кто против, кто воздержался? Единогласно. Вопрос номер 9. О регистрации доверенных лиц кандидата в Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в одномандатном избирательном округе номер 112 Ленинградской области Несербский одномандатный избирательный округ Широкого Андрея Вячеславовича. Широковым Андреем Вячеславовичем в комиссию были поданы документы для регистрации доверенных лиц в полном объеме избирательной комиссии рабочих комиссии при проведении дополнительных выборов депутата законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 9 2012 года. Разработанный рабочий блокнот является методическим материалом для участковых избирательных комиссий, которые э, будут обеспечивать подготовку и проведение дополнительных выборов и предназначен для практического ими применения. Подготовлен рабочий блокнот на основе федерального закона номер 67 ФЗ, областных законов номер 77 и 26 ОЗ, а также с учетом методических материалов Центральной избирательной комиссии, таких как рабочий блокнот, по дополнительным выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатным избирательным округам и постановление ЦИК России от 15 февраля 2017 года о применении технологии изготовления протокола участковой комиссии в итогу голосования с машиночитаемым кодом. Э, рабочий блокнот по структуре состоит из методических материалов, которые включают основные нормы действующего законодательства о выборах, какими действиями членов участковых э, избирательной комиссии с момента начала осуществления ими э, избирательных действий до дня предшествующего дню голосования, э, в день предшествующего дню голосования и в день голосования, а также образцов документов участковых избирательных комиссий, которые могут участковой комиссии практически примениться. Ну, дополнительно могу сказать, что в рабочую блокнот включены новые разделы, такие как профилактика конфликтов на избирательном участке, недопустимость подкупа избирателей, действия УИК при применении технологии изготовления протокола номер один УИК об итогу голосования с машинчитаемым кодом. Ну и прошу принять объемный э, документ на 160 страницах. Прошу рассмотреть. А, э, исходя из того, что вы рабочий он, я, может быть, по-другому скажу, является ли он рабочим? Читабель? Э, ведь э, вложить э, три закона, тоже достаточно объемных, федеральных, два областных, до четыре рекомендации ЦИК, такой документ для того, чтобы участковая избирательная комиссия ну, как бы, действительно был для, рабочих, для них рабочим, ну? кто захочет, тот прочитает, потому что участковая избирательная ну, комиссия... Что значит, кто захочет, тот ну, участковая избирательная... Все, все, все члены э, избирательной комиссии, участковых избирательной комиссии, они должны быть заблаговременно ознакомлены с ним, Конечно. и они должны читать. Конечно. Особенно мы, это касается троиц, потому что э, мы им помогаем, материалы готовим, и вы вот готовите, потратили столько сил на переведение его э, в соответствии с изменяющимся законодательством, да? но если они не будут Значит, э, получается, мы работой занимаемся ненужной, по сути. У нас практика работы с участковыми комиссиями отработана годами. Я Конечно, знаю. мы в электронном виде обязательно в порядке им всем отправляем пожарочек вопрос. Мало того, мы для них ну, обучение понятно, мы для них делаем из рабочего блокнота, помогаем, потому что ну, документы, которые образцы, проговариваем, прорабатываем. Ну, конечно, я хотела сказать то, что кто захочет, ну, как бы прочитает, а тот, у кого есть э, возможность его досконально изучить. То есть, ну, Не обязательно вот... нужно его знать досконально. Для этого он и нужен, как, э, извините, памятка, как э, документ, к которому можно обратиться, как настольный документ. да. я не про это. Я э, прошу вас обратную связь. Насколько э, был полезен э, документ, который вы вместе с нашими коллегами подготовили? Хорошо? Я знаю, что часть вообще не читала в свое время. Да? Потом, когда начали появляться нужные разделы, особенно это сейчас касается кварталов, это касается э, э изменения, изменения законодательства, я думаю, что коллеги будут читать. Хорошо? Если бы рабочий блокнот не был нужен участковым, мы бы не делали государственная Дума и не каждый выбор президент. Это очень большое подспорье для участковых комиссий. Теперь я услышал, что вы сделали, надеюсь, тот документ, который, ну, и я хочу, вот такой, у меня вопрос. После выборов соберите мнение и вот, пожалуйста, Спасибо. Коллеги, вопросы закончим. Э, я задаю вопрос не просто так, не праздную. наши коллеги тут одни поедут сдавать экзамены. Будем надеяться, хочу, чтобы мы пожелали им удачи, чтобы они сдали экзамены успешно. И мы будем надеяться, что через какое-то время к нам прибудет еще несколько специалистов высокого уровня, получивших дополнительное правильное высшее образование. Вот. А, следующая комиссия у нас когда? Время. Предлагаю также водить. Надеюсь, что у нас в следующий раз будет все. Тогда завершаем заседание. Спасибо. Хорошо следил Владимирович и Андрей Николаевич. Подойдите ко мне